මේ එකතුවෙන්නේ ඩෙල්මින්ඩි සිල්පල් YouTube නාලිකාවෙන් ගෙන බ්‍රෑන්ඩ් එපිසෝඩ් එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ස්මෝල් ලොග් එකක් ගේන්න හදන්නේ මං සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න ඒ බ්ලොග් එක ස්මෝල් නැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න එහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක ඔබාගෙන යන්න ඒකල්ලා මගේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බලනවාට ස්තුතියි වීඩියකට මම දෙමින් දිස්ලා දෙමින් දිස්ලා YouTube නාලිකාවත් සමඟ එන්න ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයාර් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට වැදගත් නම් ෂෙයාර් කරන්න. ගෲප් සලා ස්ටේටස් සලා ෂෙයාර් කරන්න. It's my time, Mimi.